безвозмездно. Хотя мне кажется, что это в определенной части нецелевое использование бюджетных средств. А, <clears throat> и к нам в комиссию добавился совещательный голос от партии «Единая Россия». А, был оповещен, но сказал, что пока... А, Сейчас Да-да-да, пожалуйста. Вот. Значит, <clears throat> уважаемые коллеги, я хотел бы предложить вам а, собственно, основной повод к нашему заседанию исчерпался, потому что Чернецов написал заявление. Но и сейчас поступило новое вводное, которое касается избирательных бюллетеней. А именно, а, у нас было выдано в больницу 500 бюллетеней. Нет, это информационное заседание, информация сейчас от председателя. Повестки дня напечатаны не будет. Мы не успеваем, извините, коллеги. Так вот, а, тем более, что вопрос-то снялся по КПРФ, и он а, автоматически уничтожился. Есть важный момент по больнице, по 815 участку. Там выдано 500 бюллетеней. Пожалуйста. Я не понял. Вопрос снялся по Черновцу. Да. Вопрос снялся. Так, сначала информация была, что от Мороза выдвинуты два человека. Да. Ну, я не совсем понял. Почему? Я проинформировал комиссию, что выдвинуто два человека, документы поступили на двоих, но за заседание-то он не явился, тот второй. Вот явился первый, который по времени первый. Первый это Журавлев? Да, вот он здесь. Журавков, да? Так, а где э, Морозов, да? Морозов? У Мороза получал или у Яркомина? Э, Значит, у нас есть более важный и существенный вопрос. Это наблюдатели Петербурга. Они все показали, да? Да. Да, показали. Что Я не знаю, ведоме успели вы по электронной почте направить? Или? Какие, Нет, к ну, это не важно. Нет, нет, нет, это совершенно не обязательно. Нет. Вы имеете право присутствовать, пожалуйста. И вы ведете видеосъемку, да? да? Или трансляцию? Трансляцию. Трансляцию. Коллеги, я обращаю ваше внимание, ведется видеотрансляция. Таким образом, а, нам надо решить, собственно, на повестку дня выносится только один вопрос – о распределении бюллетеней по 815 УИКу. Итак, мы выдали 500 бюллетеней, по списочной численности, которая сейчас уже заведена в ГАЗ-выборы, там 324 больных вместе с сотрудниками. Потому что, оказывается, некоторые больные, несмотря на то, что это онкоцентр, на выходные покидают клинику и не собирались там голосовать. Да. Давайте... Так им нужно еще дать? Или, Нет. или... Нет. Наоборот, убавить, забрать. забрать. А мы им дали 500? Мы им дали 500. А мы хотим сколько забрать? Мы хотим забрать 176. То есть им дать впритык. Но вот насчет притыка мы сейчас ну, обсудим. Коллеги, коллеги, мы сейчас мы уже вошли в обсуждение, нам повестка дня. Итак, 17.30, 17 марта 2018 год, кабинет 395. Экстренное заседание территориальной избирательной комиссии 07. Присутствует 7 членов с правом решающего голоса, кворум присутствует, можно начинать заседание. Оглашается проект повестки заседания о распределении бюллетеней для избирательного участка номер 815. Есть ли, коллеги, другие предложения по повестке дня? Нет. Тогда единственный вопрос ставит... Нет, э, я предлагаю внести еще это первый и второй разное. Второй разное. Кто за такую повестку дня? Прошу голосовать. Единогласно. Переходим к обсуждению первого вопроса. Повторяю, что вы, мы в соответствии с нашим предыдущим решением распределили 500 бюллетеней на временный участок. Список, который к нам пришел, 324. Таким образом, 176 лишних бюллетеней. Но, если мы полностью у них 176 заберем, у них не останется никакого запаса на случай порчи бюллетеня, что вполне возможно, особенно в больничных условиях. У нас законом предусмотрено, что мы можем дать 100% плюс полпроцента и в количестве двух, не менее двух. Коллеги, я не знаю, на ваше обсуждение, мне кажется, что э, тут надо исходить из каких-то... 324 список, 176 лишних. 300, да, 300. Так, 300. Нет. 324. Мы уже дали 500, у них уже все есть. Нет, я имею в виду, если мы все равно меньше будем принимать, правильно? Нет, столько же, сколько Подожди, вот мы меньше, у них 500 уже мы отдали. А, да. да. Мы сейчас принимаем решение в меньшую сторону. Да, да. Мы меньше примем, что мы у них забрать должны. Да правильно? Да. Скоттерность мы примем 300, 325, 300 примем, потому что по опыту не все голосуют. Нет, не знаю, Антон. Ну, Меньше мы не можем, Уже а больше только в ну, всегда больше. Они все лежат, что им делать, они будут голосовать. Там у них явка будет под 100%. Ну, э, позвонят, значит, вы его возьмете, то он послает. Не, не может, что, что не хотелось бы. Вот. Ну, не, хотел. А как отгадали, что? Ну как? Э, они могут и еще меньше быть. А могут 324 у них останется гарантированно. Это надо поговорить было с людьми, просто в смысле с э, врачами. 324 это точное число, это количество это заявлений. Они ну, разные, по, они разные, они разные по состоянию здоровья. Да. Там есть люди, которые вообще... Э, а подали ну, заявление только да. те, кто могут. Так это не компетенция врача говорить, а, будем голосовать или нет. это заявление подали? Конечно. А, так а список формируется исключительно на основе заявлений. 325, 326. 326. Коллеги, я ну. бы дал 350, чтобы ровно было. Но мы не можем выходить за эти границы. Не можем. Если что, дополнительно передавать по Да. Значит, э, тогда вопрос вот какого характера. <clears throat> вот эти возвращенные бюллетени, мы, ну понятно, что они возвращаются в ТИК, э, но сегодня же, опять же, возникает вот какая проблема. Один из УИКов, посчитав, опять же, численность прибытия и убытия, выходит ровно на 70%. Прямо ровно-ровно. Вот ему будем добавлять или не будем? Это сейчас за рамкой повестки дня, конечно, обсуждение, но тем не менее. А какой вы никакой? 770 посмотрите, пожалуйста. Это у них столько народу хочет проголосовать. Ну, можно по явке смотреть. А, нет, мы им, и, и, мы им и так-то дали э, Например, на 4 часа посмотреть явку, угу. если у них там 60%, дайте им еще. Дать еще. То есть, короче говоря, в течение от... дня. Из 815 просто все забирают и Пока все. Да. Угу. Угу. Пока Хорошо. Да. А там Хорошо, отсечка да. будет 4? Они скажут, что у нас не хватает, как горячие пирожки. Угу. Ну, просто, коллеги, тогда будьте готовы, что завтра у нас тоже может быть экстренное заседание только по одному вопросу по дополнительным бюллетеням. Не раньше это, извините, как пойдет. Ну, да нет, ну я думаю, что да, да, да. А полдня вам на что надо дать, простите? Не нам, им. А, им, хорошо. Да, здравствуйте, пожалуйста, проходите. На явку, конечно. Ну все, что там 326. 326. Не превысим ли мы здесь свои полномочия, уважаемые коллеги? Чем? Ну, мне кажется, что решение о превышении на 100% должна принимать субъектовая комиссия, а не тем. Какая? Субъектовая. Давайте, давайте это обсудим. Ну, В законе же есть, надо прочитать закон. Давайте откроем закон, перерыв. ее уже, я более ее уже отправил в городскую комиссию, ее передали я не помню ни одной цифры, Я говорю, рано приезжал. Полторы часа. Много? Нормально, шесть часов выйдет. Мы сегодня вчера встали. А, было 5, слушайте, 5 это уже... Нет, уже меньше. Сука, я не знаю. Ну, меньше, да, должно быть? меня вопрос, а если там, например, на участке человек нет, ну, не себя там? Ну, ну уже проверили, а это потом, дальше потом мы согласились. Сейчас ну, значит, извините. исключенный кого-то, пришел. Да все, ничего не делать, ничего не делать, э, Что вы да, все, ничего не делать. Да, да, да. Цикл, который, который в таблице, да. Подождите, передумал, иди дома. Не уехал никуда. О, слушайте, ну, вы доброе дело, иди сюда. Короче, в этой данной написано, конечно, курица лапой. Потому что, ну да, ловушка. Ну, то есть никто не будет тебя звонить, ты, это, Реально. Вот, это заявление на самом домой. Три человека. Сдача дверь, квартира 12, Пантелеева. А, Галина. Галина Федоровна. Закончится срок полномочий. Да, найти надо участок, который можно отправлять. Вот. И это второй номер. Это тоже это, это же адрес 1400, только квартиру я не знаю. Это же адрес, ей просто позвонить, чтобы она сама... Вот это, третий адрес Лени Голикова, 60, квартира 48. Короче, вот телефон, пускай звонят и везде снимают в Понял? Все, вы сначала находишь в справочнике, вот какая комиссия, видишь, Да. Вот сейчас нужно тогда. Пиши, чтобы обязательно созвонились, чтобы... Срочно, срочно. Пиши голосование на дому. Алло, алло. Мальчики. Тише. Э, да, как просто очень быстро. Смотрите, передача бюллетеней участковым комиссиям осуществляется не позднее, чем за один день вне голосования. По каждому избирательному участку, участку референдума, количество передаваемых бюллетеней не может превышать более чем на полпроцента число избирателей, участников референдума, и составлять менее 50% от числа избирателей. Но не менее, чем 2 бюллетеня. 100%, но не менее, чем 2 бюллетеня. сейчас я посмотрю. подождите, это мой билет. Ручка ваша, а это моя. Ну, Варианты, посмотри. Так, мы можем продолжать работу, коллеги. Ознакомились? Да. Мы не нашли э, основания. Пункт 11 статьи 67. 19 закон. Пункт 11, статья 67, пожалуйста. И что там сказано? Полпроцента. Количество избирательных бюллетеней может быть увеличено только по решению субъективной комиссии. У меня заседание тика. Угу, спасибо. Так, нет, ну нет, давайте правильно. Что, показал закон? Закон показал то, что я сказал. Потому что, я стараюсь работать строго по закону. Санкт-Петербургская должна будет коллизия, конечно. Одна бабушка испортившая бюллетень лишит голоса дедушку. Нет, он просто добавляет. А добавлять как? А как добавлять почему? Ну, угу. Здесь увеличение не, не сказано, как бы насколько. У нас там есть положение в 67-м, по-моему, да? что можно на полпроцента, да, увеличение? Да, можно. Ну, Но, Но решением субъектовой комиссии. Ну и что Как противоречит этому? Мы, мы мы не выходим за рамки закона. Пожалуйста, коллеги, у нас идет обсуждение. Мы коллегиальный орган. Я озвучил свою правовую позицию. Мы вправе озвучить и другие мнения. Пожалуйста. Если есть сомнения, 324 додаем и все. Так об этом и речь. Вопрос, об этом и речь, да. Именно об этом и речь. потом уже будем действовать по обстановке. Да. Они в списке избирателей по месту нахождения, правильно? Вот эти 324. Но ну, они, по, по сути, это место временного пребывания. Да. Потому что здесь идет условие о том, что решение субъектовое в том случае, если это те лица, которые не зарегистрированы на территории комиссии, а именно включены в списки по месту нахождения. Ну вот, понимаете, по сути, вот по своей правовой место нахождения, оно весьма и весьма... Ну, а, правильно, это место пребывания. Да, это место То есть это место отличное от места регистрации да, по паспорту. Да, и потом То есть смысл это... вот этого письма, да, вот здесь написано. На которых ожидается большое количество избирателей, подавших заявление о включении. Ну, включении, да. То есть связано с этим и может превысить рамки закона, да, того, то есть не на полпроцента там, да, угу. а на 5, а вот в этом случае, конечно, Санкт-Петербургская должна принимать. Так. А э, в данном случае мы можем вполне, ну, я еще раз говорю, чтобы снять все вопросы, 324 и все. И... Коллеги, идет обсуждение, пожалуйста. Я хочу обратить внимание ваше, уважаемые коллеги, что в 815 участке есть лица, которые как раз включились по заявлениям по месту нахождения. И таких-то 20 с чем-то человек. Плюс 324. То есть, по сути, больных-то 300. Вот больных-то, по сути, это 300. 302. Сейчас. Да. Заявление больных именно 302. Больных 302. Да, да, плюс 22 человека, это как раз включившиеся по месту. А эти 302, они вошли как в списке? Они вошли в списки, да, по заявлению, которое было подано не позднее, чем за три дня до дня голосования. Ага. А если завтра один человек придет а вечером и скажет, я хотел голосовать, они же имеют Нет, право день, день, день голосования никто не А вот эти 22 тогда как пошли? А, они писали заявление, это сотрудники. сотрудники. Это сотрудники, но они в, в другой список пошли. Или ну, в дополнительный вкладной список, но он формирует все равно общий список ну, избирателей. Ну, да. И давайте передавать, сколько у них есть. Не, ну 324. 324 и все. И один испорченный равняется ну, проголосовавшему. Ну что? Угу. То есть мы за избирательное право активное болящего избирателя не особо радует. Но дело не ну, ну, ведь это же будет, э, это выяснится не в конце дня голосования. Добавим. Хорошо. Коллеги, э, вопрос тогда выносится на голосование. Кто за то, чтобы выделить 815 УИКу, изменить наше решение в части э, количества выдаваемых бюллетеней, передаваемых бюллетеней, и сохранить его строго в соответствии с э, фактической численностью избирателей списку. 324. Кто за? Прошу голосовать. Единогласно. Решение принято. Переходим к пункту разное. Значит, у меня просьба к аппарату немедленно оповестить председателя 815-го э, избирательной комиссии о принятом решении. Шаляпин Андрей Геннадьевич. Пока только на словах. Можно это сделать в другом кабинете. А, я хочу довести до вашего сведения, уважаемые коллеги, выписку из протокола заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии номер 38 от сегодняшнего числа 16.00. Слушали члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии А.В. Березина о распространении проектов решений участковых избирательных комиссий об использовании мобильных средств связи и иных средств для сбора, обработки, хранения и передачи информации на избирательном участке в день голосования на территории Невского района Санкт-Петербурга. Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила – разъяснить нижестоящим избирательным комиссиям в Санкт-Петербурге о недопустимости принятия решений об установлении каких-либо ограничений на пользование мобильными телефонами и другими средствами связи для лиц, присутствующих в помещении для голосования избирательных участков, а также в помещениях нижестоящих избирательных комиссий в Санкт-Петербурге в связи с превышением в случае принятия таких решений установленных законом компетенции избирательных комиссий довести незамедлительно настоящее разъяснение до сведения территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, что мы сейчас и делаем, поручить председателям территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге незамедлительно довести настоящее разъяснение до сведения участковых избирательных комиссий в Санкт-Петербурге. Единственное, от себя я хотел бы добавить, что речь идет о том, что, если я правильно помню эту ситуацию, а, с помощью мобильного устройства была попытка сделать фотографию списка. И вот в этой части пошел э, процесс, а, который э, хотел, э, они хотели воспрепятствовать этому несанкционированному, недопустимому копированию персональных данных но, э, так сказать, вместе с грязным бельем вылили и младенца, потому что полностью запрещать мобильное устройство на избирательном участке такого нет и быть не может. Поэтому, с вашего разрешения, я, конечно, уже э, мы доводим сам текст, но еще от, от ТИКа мы хотим разъяснить, что речь идет э, не о полном, полной функциональной возможности мобильных устройств. А единственное ограничение – это запрет на фотографирование списка, который сохраняется все, у меня все. У меня есть. Пожалуйста. Возвращаясь к первому вопросу, значит, э, как представитель КПРФ, я говорю, что э, ну, документы, которые подал Головезин, недействительны. Что? Ну, что, что? Значит, у нас два человека по существу от Мороза. Нет, нет, не от Мороза. В том-то и дело, что два разных доверенных лица. У Грудинина несколько доверенных лиц. Мороз направил а, господина Журавкова, да. а, Иванов... а Иванов направил э, Головизина. Головизина. Так, так что, как мы, что нужно, чтобы решить этот вопрос? У нас остается Журавков. Конечно, остается, естественно. Он и единственный, кто будет работать в комиссии. Ну, да. А Головизину мы отказываем а мы даже и отказывать не можем, потому что он в принципе не может быть ну, членом комиссии. То ну, есть и отказывать не может. А, уведомление принято, э, копия у него на руках есть, но он не имеет права быть членом нашей ну. комиссии совещательного голоса до момента, пока Валерий Валерьевич э, с нами. Потому что он второй, исключительно из-за этого. Да. А, я не могу вам ответить на этот вопрос. Давайте, давайте его обсудим. Рассогласованность среди доверенных лиц. Да, В любом случае, если что-то э, как бы противоречит закону, то оно играет то, кто первый, какие документы поступили первыми. Первыми. Если документы поступили первыми от Жировкова, он должен был быть оформлен. И он оформлен был. Ну, И Валерий Валерьевич, у вас есть на руках удостоверение? Ничего четвертый, ни десятый уже не может претендовать. Это уже нарушение закона может претендовать на момент отзыва только. Да. Ну, конечно. Да. Если отзыв есть, да. не поступало. Коллеги, в, повестка дня исчерпана. Если нет других замечаний, я всех благодарю. И единственное, что сейчас мы вне рамок заседания, я бы хотел... Э, можно это нет для трансляции? А,